虾子中打入一个鸡蛋，孩子爱吃，做法还特别简单。十块钱的大虾去壳，打入一个鸡蛋，撒上少许淀粉，用你发财的小手抓拌均匀。油温五成下锅，炸至酥脆捞出，再留底油下蒜末、洋葱、青红辣，炒出香味，倒入大虾。做椒盐菜，好吃的还是这个椒盐粉，一瓶三百克，饭店大厨都在用它做椒盐排骨、椒盐小酥肉都非常好吃。 翻炒均匀即可。这样做的椒盐大虾外酥里嫩，一口一个，太香了。